Two hours later. मलाई भिडियो मलाई यो भिडियो गर्नु पठाएको छ त अनि मलाई पठाएको भिडियो गर्नै पठाएको मलाई अलि म हो नि त तिम्रो बर्थडे कसरी सेलिब्रेट गर्दैछ आज भनेर पठाएको मलाई दुःख पायो कि पाएन भनेर नि त

Música

यता यता चाहिँ यो कम्प्लेन अनि त्यसलाई त्यसपछि भन्यो भने सबै त्यो Lolos. Cek nanti orang yang nangkep nama kepeset sat sat. Loh. Siapa lagi di sini? <laughs>

विस गरौँ न हो ह्याप्पी बर्थडे Wait up.

खै बाह्र बजन भयो बाह्र बजन भयो अब दुईजनाको रमी त हामी यहाँ हेरेर बस्छौँ <laughs> यही वर्षको त आफ्नै गऱ्यो नि यही वर्षको त्यो हो Happy birthday

हिजो महेन्द्र बोलमा फोन फोन त्यो खोजेर लिएर आएको थ्याङ्क यू वास्तव भने मलाई मलाई केही सोचै आएन बनाउँछ यो दादाले तपाईँलाई कस्तो फिल रोगीहरू छ कि यिनीहरू दुःख पनि ए आमा त सबै आफूलाई खाइदिने

कसले लगाइदिएन त्यसले भोलि नाक्नेमा लगाइदिएको आएको भन्नु नि के हेर्नु त्यत्रो आमा फर्काएर मलाई नभन्ने भनेको होला नि लगाइदेऊ एउटा यो यो स्प्रे परेर हो कि म बर्थडे घर पुसालाई अब हुन्छ ओके छोरी बर्थडे मनाउनु बर्थडे मनाएर बरु यस्तो बेलामा ड्राइभतिर जाने हो सर के सिक्न हामी बिहान पनि हामीसँग सिकन जेबाट दुःख के त्यही भएर भगवान् भगवान् यता देखाउँ <laughs> त्यही परेको रहेछ दिनको फोटो यादगार होस् भनेर बुढो बाबाले

सानो पनि ए सानो हजुर त्यसको त्यो नाक अब यहाँ चाहिँ टिकटकमा भाइरल भएको सर्ट आउँछ नि डब्बै डब्बा आउँछ हेरे डब्बै डब्बा आउँछ कुनै अर्का गरे आधा जिन्दगी त उसकै अब के हो तिमीहरू त्यहीहरू गरेको केटाकेटी हो भयो अब अर्को सुनको आउँछ बिहानै लगायो बाँचिएछ भन्नु के के हो के के आमा बनाउनु पर्दैन आज त्यही बोलेर आएको तरकारी भर्ती हो भोलि बक्सामा चाहिँ यस्तो नै हुन मेरो बेटा त उहाँ पुगिसकेको रहेछ पानी धेरै है धेरै कति राम्रो रहेछ भाइ क भाइ तातो पानी उठेर तातो पानी खान्छ कि बिहान उठेर यस्तो ग्यास ल छिटो एक सट पानी खानु नै यस्तो उचालेर ल खाइदेऊ ल नाकमा देख्ला फेरि पठाउनु यो यो चाहिँ लगाउने सर बाबा ल ल बाबा र आमाको गिफ्ट ए के के छ यसो डिलिट के पनि छ छैन जाने रहेछ त यस्तो कुरा गर्नु अन्त नजाने त्यसो हुन्छ भनेपछि छोरा छोरीको के हो जान्दैन भनेदेखि हामी बर्थडे पछि खाना टाइम हाम्रो दिदी हाम्रो गीता किन

बर्थडे पछिको यो खाना टाइम है सानो हुन्थ्यो मासुहरूको त हामी मलाई थाहा नै होला म त भात मात्रै होला दादाले